godātie Latvijas iedzīvotāji. Mans četru gadu prezidentūras laiks tuvojas noslēgumam. Ar šādu novēlējumu es daru zināmu, ka nebūšu viens no kandidātiem nākamajam valsts prezidenta termiņam.